I was a devil worshipper in India. I was known as the son of devil and something was very wrong in my life. In my life. I found myself in hell because I was, I dead. was dead. And today I am alive because Jesus is alive. I give thanks to Jesus Christ for life because he is the one who gives me the life. This is your day. आज ये आपका दिन है God is gonna touch you परमेश्वर आपको स्पर्श I am an evidence that Jesus Christ is alive और ये एक जीता जागता सबूत है कि यीशु मसीह जीवित है if God can save me from the pit of hell अगर प्रभु यीशु इन्हें दुष्ट के जंजीरों से छुड़ा सकता है ही कैन सेव यू आपको भी वो बचा सकते हैं गॉड लव्स यू क्योंकि प्रभु यीशु आपसे प्यार करते हैं इन जॉन 3:16 वचन कहता है योहन्ना 3 के 16 में फॉर कि परमेश्वर ने इतना अधिक संसार से प्रेम Then किया he gave his only begotten son. कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया Then whoever कि जो कोई believeth in him उस पर विश्वास करे shall not perish, वो नाश नहीं होगा but have an everlasting life. वरन अनंत जीवन वो पाएंगे